ಮಾ ಇದು ಮಾರೋ ತಾಲೂಕು ನಮಗೆ ನಡಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲೂರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೋಡು ಮನೆಗಳು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅವ್ರ ಕೈ ಇವ್ರ ಬಡ ಒಂದು ಒಂದು ಭವನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದರ್ಖಾಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಓಡಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖಾತೆನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನೆಲ್ಲನೂ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ನಮಗೊಂದು ಇಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಕಾಲನೂ ನನಗೊಂದು ಓಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಗೆ ಗೆಲ್ಲಂಥ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಕದೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮವರು ನನ್ನ ಇವರು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಕ ಓಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೈತನಿಗೆ ಬಡಬಗ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನೀರು ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಿರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಕುತೂಹಲನೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಕಣಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಂದ ಲಂಚ ಪಂಚದಿಂದ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ